Tiens, à propos d'Angoulême. Angoulême. Ah oui, Angoulême. Le festival. Oui. Le grand-père de la mienne, ma maîtresse. Oui. C'est un fan de BD. Ah, oui. Eh ben. Oui. Il revend toute sa collection d'albums dédicacés à Angoulême. Oh, il a raison, hein. C'est le moment, hein. Il paraît que les Chinois achètent leurs dédicaces en masse pour le moment. Ah bon? Oui. Attention partout. Non, partout, mais enfin, ça c'est toujours, hein. C'est comme tout, hein. C'est jamais tout, hein. Il y a toujours des trucs qui marchent mieux que d'autres, hein. Oui, c'est sûr. Comme quoi qui marche, par exemple. Ah ben, le Blueberry, le Gilles Jourdan, hein. La patrouille des castors aussi. Hmm. L'élève du cobu. Mais surtout, surtout, il paraît qu'il y a un gros, gros boom sur les bucs d'année. Bucs d'année, tiens Avec les forces de citron et tout ça. Voilà. Ben oui, hein, dans un sens, il s'y retrouve, hein, le marché chinois. Oui, oui, oui. On est parfois étonné. Hein? Il reste un problème. Hein? Oui? Ben oui, il s'appelle Edmond, le grand-père de la mienne, ma maîtresse. Et? Ben, trouver une force de citron qui s'appelle Edmond, à Angoulême. Pas si simple, hein, enfin, je sais pas. Ouf. Du moment qui s'amuse. Toi c'est vrai.